आए मेरे जान प्यारे दमाल आंखों की तारा आसमान की चांद मेरे जान पाकिस्तान बेबी बाप रोना तू ही मर रही तू ही मर ना आज और मरना सिर्फ मर हिट